no todos los hombres somos iguales. No pueden domarnos como animales. Los errores de unos no hacen a todos culpables. Siempre hemos estado firmes ante todos los males. Nos encanta poder reírnos siempre a caudales. Nos proponemos metas y fijamos ideales así que no importan los marcadores finales. Lo que vale es cómo superaste esas pruebas brutales. Afeitarse día a día no debe ser abominable. Te quedes en casa o hagas viajes intercontinentales. Supermax tiene opciones para tus necesidades, porque no todos los hombres somos iguales.